breasts. Oh, your breasts are like swallows and nesting. you the summer in you. Summer wind blows in you. Summer is blowing. Junger Tag, ich mag dich. Was ist dein Geschenk an mich. Bringst du Treue? Je vais me marier, Roger, et vous quittez toi, Frédéric, et toi, Didier. Ne te moque pas, Lucas, pas plus que toi, Napoléon, et toi, Gola. Je renonce à nos prouesses, à nos nuits de folie et à notre jeunesse. Door de straten, Entram guizos, chocas e capotes e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas. Entram bravos, cravos e dichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados. Viva, de ir sarà con te. Forse la sua mano stringerà la tua. dream. Da li to sanjam ili je stvarno tako lijepo Il te draga ja zavoljeh ludo slijepo